Allora, Christopher è il, co- è il copilota che ci sta portando a Marama. Marama altro non è che la luna, in lingua maori. E questo lo specifico perché il viaggio di Marama è davvero, davvero, davvero complicato, fatto di sentimenti, di sensazioni e nonostante andiamo in alto, restiamo sui binari. più ti guardo e piango così Sono chiusa il lunedì Idee sporche in testa E tu lo sai che non so dire basta Tossica tipo mia Esco dall'apatia Solo se poi mi dai la scossa Chiama segreteria È troppo che sei fa Mi nasci sola non ho risposta Ora tu dimmi quanto costa posto così vuoto nel parto tu dimmi se c'è un traccia del fatto è un posto così vuoto nel dico i respiri, per questo so chi sei E di anima non ne hai avuta mai, nemmeno più ti veste, non è di tuo interesse I ricordi chiusi in una pendrive conmigo. Grazie. Yeah.